urumva ko tuba tubabitse kandi tubafite abo mukomeretse imitima aba ari benshi jisita arangije uwo mubyeyi yabuze urubyaro jisita arangije aramuhamagara mu gicuku ari inyuma y'umugabo aryamye n'umugabo aramubwira ngo byuka ngo imana ikuntumyeho reka ngo uhereze ukuri bw'ukuntu ushobora kuba waceceka kuri jisita atazakugwisha ezekiyeri aramubwira ngo najye mu kindi cyumba umugore yambaye ubusa buri buri uko yakavutse urumva aramubwira ngo nishyire intoki mu gitsina ajye yishyura urutoki mu gitsina nk'uri kwirongora ngo niyikore ku mabere umugore akikora ku mabere yarangiza ngo ushyire urutoki mu gitsina umugore kuri videwo koru umugore aramurongora umva ni nko kumurongora ngenda nabifashe nk'aho ari kumurongora urumva ezekiyeri imana yatumye jisite ngo bwira uwo mugore abyuke inyuma y'umugabo we amujyane mu kindi cyumba kuri video ukora murongozi intoki ni imana yahe ni iyihe mana ko twese twabyirukiye mu gakiza ko twasingaga iyo wabonaga ikibazo ku muntu w'umudamu wenda akeneye gukorerwa redivurance ko wamutumaga w'umudiyakoni w'umudamu akaba wenda umujyana mu mazi cyangwa umukorera ibyo amukorera byari ngombwa kugira ngo jisita arongore umugore kuri video kore wabo kandi avuga ngo ni uw'inshuti kandi nyuma yaho nyine yaje no kujya amuteta ashaka ngo kumurongora kandi yararangije no kumurongora kera reka nkubwire jisita uwo ari we singutumye ngo uzabivuge kuri kamera ibiganiro byose ukora ndabizi singutumye ngo uzajya kuvuga kuri kamera atazajya kunsengera mu butayu ngo apfa dore nibereye i mahanga cyangwa akanantuma n'ibindi bintu n'iyo myuka yabo utamenya ugasanga nisigiye utwana twanjye singutumye ndi kuguhanura nk'umukozi w'imana nabonye ko uri umukozi w'imana ezekiyeri kandi ndi kuguhanura ngira ngo uce ubwenge umenye abantu muri kumwe ku mashusho mediya ngewe ubwanjye namuteyeho urwenya nzaza nzaza udushingira ushakire fiyanse arangiza arambwira ati urashaka undi fiyase nanjye mpare ibyo yankoreye ibyo yankoreye tinyuka wumva umuntu akubwira ngo duhane igihango kandi ngende ndi mahanga wari mu gihugu igihango rero cyo kuri telefone ni igihango nyabaki yashakaga ko mwamburira ubusa kuri videwo koro ngo duhanye igihango cy'uko tuzashakana kandi afite n'undi mugore urumva atashakaga kundeba mu magara kandi ari umukozi w'imana atuyoboye muri gurupe utege amatwi wumve atuyoboye muri gurupe rero reka nkubwire mwega nimwe mutaratahura jesite rero abantu benshi baramutahuye rero ezekiyeri ntega amatwi ndi nka mushiki wawe mbabarira ijambo ryo kuvuga kuri jisite urireke nibyo turiho rwose ngo bimeze bite mbabarira ntabwo ndi mu biganiro bagiye ngo jisite yarongoye umuntu kuri video call umugore w'umugabo baca umugani mu kinyarwanda eh. ngo inkubisi y'amabwira yitarukiriza <laughs> iyo atazana amajwi na vitari umuntu eh. uzi ubuzekeri nawe ntabwo yari kuzana ibi urumva bibaye kimwe kuri kimwe eh. aha nta warega undi jisite niwe munyamakosa wa mbere uyu <laughs> nawe aje ayunga mu byo jisite yakoze <laughs> reka twizere ko mumeze neza cyane ah, abantu badukurikiye haba bari mu rwanda cyangwa se hanze y'u rwanda imana ikomeze kubaho umugisha cyane abemeye kubana natwe ngira ngo iyi ni nka press conference ni ikiganiro tugiye guhuriraho twese imana ikomeze kubaho umugisha cyane kugira ngo ah, abantu badukurikiye cyangwa se abantu bagiye gukurikira ibyo tugiye kuvugira hano byibuza ah, muze kugira icyo musigaranamo cyangwa se iki kiganiro kize kuyoborwa n'umwuka wera reka tubanze twiragize imana mu izina rya yesu karose turagushima mana yacu uri imana igira neza tuguhimbarije ubuntu bwawe n'ineza yawe wagize neza waraturinze mu minsi itambutse uyu munsi Eh, turagusabye kugira ngo ubane natwe uturinde imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu kirisito ufashe uwo ari we wese aya macano uyahagarareho kuko uri imana kandi natwe tugiye kuvuga tuvugishwe nawe imbaraga zawe zigaragare eh, ufashe ezekiyeri ndetse gakire umufashe n'ubwoko bwawe bwose jeri umufashe areruya turaguhimbaje ngaho ukora byose kuko uratuzi utuzi kurusha uko abantu batuzi turaguhimbaje rero bikore byose tubisabye mu izina rya yesu amen amen amen yesu kwakira abakiranutse rwose imbabazi z'imana ziracyahari imana iracyakomeje mm. gukora mm-hmm. uh, imana iracyari kumwe natwe ntabwo imana yigeze dutererana ntabwo yadutereranye mm. izatererana abandi nta bantu biri imana izatererana hari abaciriweho iteka cyangwa se hari abazacirwaho iteka hmm. ikabatererana hmm. ariko icyo gihe ntabwo kiragera ubuzima ni urugendo yego kandi social media eh, ivugabutumwa ryo kuri social media umunsi ku munsi rigenda rihinduka karo ubimaze wigihe kuri YouTube nawe urabizi kuko niwe muntu wa mbere wabanje kunkoresha hmm. <laughs> ubu nta mavuta aragenda kuko social media ngo zagiye zinamura abantu ariko urabizi ko mu minsi yatambutse nabaye nk'ufashe konjeho gato mhm. ntabwo nafashe umwanya wo kuba mvuyemo usa mm. n'usubira inyuma kugira ngo wagiye kanyarira se eh, nari nagiye gusenga eh. Eh, nawe ntabwo uri muri ba bantu bajya bajya kuzirika abantu kanyarira abakozi b'imana ngo bagenda bakikorera amabuye nakavuga ati mana nziritse zekiyeri n'uriya munwa we ibyo byo yaba byabaga umuntu uba waraziritswe kera ubu koko niba hari n'uwagiye urumva ko imana iryo sengesho itigeze iryumvira ngenda <laughs> zitura ntabwo njya nzirika mm. ntabwo ujya uzirika yego biriya bintu ariko byo kujya kuzirika amasezerano y'abantu mm. ndi kubyumva ngo bireze muri iki gihe ngo umuntu asigaye ni n'abakozi b'imana bari kubikora asigaye imana imuhishurira ibyawe yabona mbere yawe ari heza cyangwa se ari ibintu byiza bigiye kuko bakavuga ati eh agiye kunsiga ibyapa cyangwa se agiye kunsiga mu buzima bubi bikajya kukuzirikisha bibaho ndetse barabikora cyane ese birakunda birakunda ko umuntu akuzirikira amasezerano niba umurozi reka nsobanurira abantu mhm. niba umurozi ashobora kukuroga bigakunda mm. kandi akoresheje amagambo ntabwo uko umurozi ashobora kukuzinga akoresheje amagambo ni nako n'umuntu runaka ashobora kubikora ni ukuvuga ngo byanze bikunze bo barogesha imyuka mibi ariko abo bo bagenda bitwaje izina ry'uwiteka nabo bakoresha umwuka wera kandi imana aho guhomba umuntu yaguhombye bisobanuye ko akanwa k'umuntu gashobora kurema bituruka uko umuntu abanye n'imana mm. ntabwo abantu bose bahawe kuvuma si nako bavuma ushobora no kuvuma ntibyemere mm. ariko hari ababihawe aka kantu reka nkagukoraho n'igihe yaba nta mpamvu oya oh, n'igihe haba ari marayika udusuye ntawamenya <laughs> ah. ibintu byose ntitukajya tubibona eh. ah, mu ishusho y'ibintu bibi gusa mm. eh, eh, hari igihe yaba ari marayika uri kuvuga ati hano hantu umwuka wera namanuke kubwo ibintu tugiye kuganira ese kiye umeze neza umaze iminsi mu ntambara urugendo rurakomeje intambara reka burya intambara zitabayeho amahoro ntabwo yaganza gusa icyo nzi cyo ni uko naraye mbonye ikiganiro <laughs> mugenzi wawe <laughs> yakujegajeje kura ntabwo ari ukunjegajeza kuko hmm. muri biriya byose yavuze mhm. nta na kimwe cyatunguye ezekiyeri iriya ni inkuru yo muri bibiri na makumyabiri na kabiri mu kwezi amafaranga abantu usengera zikiye uretse gato hmm. iriya ni inkuru ya bibiri na makumyabiri na kabiri mu kwezi kwa cumi na kumwe n'ukwa cumi n'abiri iriya ni inkuru ubwanjye nicishirije kuri kiranuka tivi hmm. urabyemera se ko byabaye koko biriya byarabaye nyine uriya mugore wahamagawe watanze ariya makuru hmm. nanjye ubwanjye yanyigereyeho ariko biza kurangira ubufindo budafashe ngewe ahubwo ni umuntu wiyitiriye izina ryanjye mhm. ayarya mu izina ryanjye ariko ntabwo areze ezekera uyu nguyu muri kureba rero uriya wayizanye we yayizanye azi ko ari igikorwa kije kunkubita hasi namubwira ngo wazwe n'amajwi byose hmm? uri kwaka amafaranga eh. byose ndabyifitiye hmm. ntuze ntafite ariko ibi bintu mbese hari ijwi ryanjye wigeze wumvamo ndimo ndayaka ariko ndakeka ko ibi bintu by'abakozi b'imana ah, kuri social media cyane cyane n'abantu bari diaspora umunsi abantu bari muri diaspora bagiye bashyira umwe umwe hanze kandi byatangiye byatangiye ese ubukaro hmm. abantu bafite nk'ama voice note yawe bayashyize hanze nta kibazo nigeze kuvuga eh. umunsi navukaga tanaziya ku akinshyira hasi eh. ntaza muri iyi si eh. na n'ubu kandi ntabwo nigeze ahubwo ndabivuga mm. niwo munsi nemerewe guhura n'imiruho yose iriho twemera ko ijwi rihinduka se cyane dushobora kuguhindura umwana telefone yawe ishobora kuguhindura iki icyo ari cyo cyose nshobora no kurifata ubusaba abavuga nka nyakubahwa perezida wa repubulika bangana iki bamwigana mu ijwi hmm. si benshi se ni benshi rero buriya ngewe nyine amajwi aremerwa ariko burya ikimenyetso kigaragara ni ishusho y'umuntu ah. ndabikunze hari igihe nigeze nkora nawe ikiganiro hmm. uretse ibya ezikiyeri ndabiziho mu kanya hmm. nigeze nkora nawe ikiganiro uh, turi kuvuga ku muntu uh, wohereje umuntu wo muri diaspora amafoto hmm. y'ubwambure cyangwa se abantu b'abakozi b'imana reka mbivuge gutyo bakora ubusambanyi hmm. binyuze gutya gutya yego hmm. ibyo bintu kandi byigeze kugeraho birera nzi ko twanabikozeho ikiganiro mubizi ko twabikoze se twaragikoze cy'umudiyasipora wari wanyohereje ifoto yo yego twabiganireho igihe mbega ni ukuvuga ngo nyuma y'icyo gihe numva atari nanjye nakoze ibiganiro ibiganiro byinshi byakozwe hari abantu bavuga nabyo bagiye bahura nabyo bimeze gutya hari abasabwaga amafoto ntibayatange hari abasabwaga kuvugana kuri video koro ntibabikore ubu byagarutse ntabwo ntabwo kubera iki cyangwa n'ubundi ntibyigeze bicika ntabwo byacitse hmm. oke bisa nta byagabanutse kuko bamwe bagize ubwoba ko n'abandi eh, babikorera bazaba nkabo mhm. ni ukuvuga ngo rero byasaga n'ibyagiye mu ntege nke ariko uyu munsi bisa naho byagarutse ariko nanone si uko byavuyeho ahubwo habonetse ni uko biri kongera noneho habonetse abandi babishyira hanze mm. yego ubusambanyi bwo kuri sosho mediya mm. ubufata ute cyane cyane reka tuvuge mu bakozi b'imana mu biyita biyita abakozi b'imana yego uburyo mbifata uh, mbifata nk'aho ari ari igicuruzwa cya shitani mu buryo bwo mu buryo bwo kuyobya ubugingo mhm. ni igicuruzwa cya shitani mu buryo bwo kuyobya ubugingo kuko umukristo um, ageze mu isoko ry'imburamumaro yasanze barimo bagurisha ukuri habaho baravuga ngo habaho kugurisha ukuri kandi nyakuri muri iyi si uzasanga ukuri kubikwa ntabwo ukuri kujya hanze n'ugushyize hanze barakurwanya ahubwo ikinyoma kiramamara bishatse kuvuga ko rero ubu uyu munsi impamvu biza gutya ku mashusho mediya hmm. biba bigira ngo hari abo biba biri kuburira hari n'abandi biba biri gusenya bivuze ngo wigeze kumbaza ngo hagize umudasiporo ushyira amajwi yanjye hanze hmm. umuntu wese bashyize ijwi rye hanze abasaba yego usaba rero ntategeka wowe umuhaye ahubwo niba wamuhaye ukamutanga ugashyira ijwi hanze ntakwita kurinjije mm. kuko wowe ubwawe yagusabye ufata umwanzuro uramuha none se yaje arakwiba kuko wenda igisambo kije mu rugo cyaterura televiziyo iyo bagifashe bagihora ko cyinjiye mu rugo iwanjye kikaza kigaterura igikoresho hari ubundi bujura njya numva bwo kuri nagiye kuregera umuntu unyibye isukari ndagira ngo mpingera umuntu wenda njya byumva ngo yatanze ijwi ngo runaka asabye amafaranga noneho njya kurega umuntu wanyibye isukari n'amavuta n'iki n'iki njya kuri ribu hariya barambwira bati nsanga hari abari kurega ati jya arambwiye ngo anyohereje ibihumbi ijana muri momo peyi ati ndebyeho amafaranga ndayabona ndabyibuka bahise bababwira bati rero dufite ibirego byinshi bitaza moto ibyo byo twabyakire guhera kera ati kuvuga ngo duhamagare umuntu se turajya kugushakashakira hari n'ibindi byinshi rero reka ntacyo tuzakubwira byanyigishije iki mhm. se mvuga ni burya mu birego hari ikirego kiba kiremereye umuntu waravuze ngo wakwibye kuri telefone ni wowe ubwawe wafashe umwanzuro wenda wo kumwohereza amafaranga hari undi noneho bayateruriye yari ayafite ruriya rubanza kuruca ni ubwenge we ujya gukurikira ibintu byabaye mu muyaga ni ibintu bidasobanutse ni ukuvuga ngo rero uyu muntu wese ushaka gushyira ijwi rya karosi anzi ko yatanze eh, yamwatse amafaranga ashobora kurishyira hanze atari ko icyakora ririzaza rivuga ngo karosi mpa amafaranga ngo usengere iryo ryo iryo ryo rwose ni ijwi riba rita kuko impano y'imana ntigurishwa icyo cyo ndacyemera ni nacyo nkubita hmm. ntigurishwa yaravuze ngo mbahereye ubuntu namwe muzatangire ubuntu bisobanuye ko ngewe ngiye gufata icyo rero nkakigira cyaba ari ikibazo ariko uyu munsi nanone ikibazo gihari kwitwa ko ngewe karose umuntu ashyize ijwi hanze rivuga ngo njye wenda ni inshuti yanjye njye nkakura gukora graduation ndamubwiye ni inshuti yanjye njye gukora graduation ese mwankwerera none se gake ntashyira iryo jwi hanze aho ngaho harimo ubushuti ikabiri harimo kuvuga ngo yanyohereje amafaranga wenda nkwerera hmm. ntabwo ibyo bivuze ko nayamwibye kuko ubwiwe yafashe umwanzuro wo kuvuga ati nyohereza ako karangamuntu nkohereza amafaranga niba mbyumva neza ushatse kuvuga ko no mu gihe eh, abantu ari inshuti ashobora kugutwerera uh-uh, reka tujye muri angere y'ibyo twari mm. turi kuvuga eh, ashobora kumubwira ati ifoto yawe wambaye ubusa oya tandukanye wijya kuntega imitego genda eh. umukristo kandi uzi ko mbimaze rubizi ibi ntabwo wantega umutego ahangaha tandukanye ubusambanyi utandukanye n'ubufasha ko impamvu nabo ndanabagaye turi gushyiramo uko umuntu mukundana yagusaba ukamuha mm-hmm. bibiriya ntabwo yari kubivuga <laughs> eh? bibiriya ntibuza umuntu gusaba kandi usabaga ahabwa usaba ifoto ifoto eh. ifoto tandukanya amafoto cyangwa videwo uyiguhaye nyine eh, reka mfashe karuzi uyisabye mm-hmm. y'ubusambanyi yego bakundana akayiguhereza mhm. uyiguhaye ni umusambanyi mm. nawe wayisabye ni umusambanyi ntabwo mwiswe abakozi b'imana mwimvange wambajije <laughs> umutego ahangaha uri mu ntega hmm. umuntu uri buwumve ari umukristo biramugusha mhm. ari umupagani biramushimisha Mhm. ni ngo byanze bikunze niba twe turi ab'imana noneho unganirize nka karosuzi w'umuhanuzi ntunganirize nka karosi w'umutwitsi yego mm. Mm. uyu munsi icyo mvuze mhm. yesu yavuze ijambo aravuga ngo niba ukuboko kw'iburyo gutanze ukw'ibumoso ntikubimenye bivuze yuko rero uyu muntu utanze akagaragaza ko yatanze mm. Mm. oya ubundi ngewe ikintu nashakaga kugushaho urwo ni urugero warutanze kandi nibyo nari nkubajijeho n'ubundi nashakaga ko tubigaruka kugira ngo tuze guta umurongo ibyo turi kuvuga turi kuvuga cyane ku busambanyi bukorerwa kuri social media kandi bugakorerwa uh, n'abantu biyita abakozi b'imana ese uba nawe kuri social media igihe ugira abagore muvugana kuri social media wenda banagutereta cyangwa se nawe ugatereta ntawe uragusaba agafoto mu bagore bose bampamagara kuri shusho mediya mm. bose nta n'umwe uransaba cyangwa se uraza agamije ikintu cy'ubusambanyi wabyumvise mhm. nanjye mubo nakira bose mm. nta n'umwe nakira mugamijeho ikintu cy'ubusambanyi si sibyo mm. kurwaye uruhare ushobora kuba ubizi ubwirwa n'iki sebo ku bwanjye ruhande mm. niko mbyiyumvamo mm. kuko niba umuntu aje ambwira ngo mfite icyifuzo y'uko wasengera icyifuzo cy'uko namusengera urumva nta busambanyi burimo mhm. kandi mu bo tubonana no mu bo tuvugana no mu tuganira icyo tuba dupfana n'icyo aje anshakaho mm. nimba nkimuhaye ndakimuhaye kandi gusenga ngewe ntabwo ari bya ngewe ntabwo nsenga muri bwa buryo umuntu duhora twasenze ejo imbeba yamuteye munsi y'urugi ayibonye ica munsi y'urugi igihe hari ati mukozi w'imana dusenge agiye kumanika ntabwo ari uko mbaho niba hari icyifuzo ufite gikeneye gusengerwa ndagisengera ariko ntabwo bisobanuye ko n'ejo uzongera kukinkora ngo dusenge niba twasenze twasenze yumvishe niba nta kirakora yirindire niko ngewe dusengana ku buryo abo dusengana abenshi dupfa yuko ntamuhanuriye uje hari uje nshakaho w’ubuhanuzi kuko yashakaga isengesho nkaba namusengeye mu isengesho nta buhanuzi bwavuyemo ashobora no guhita na nimero yanjye ntituzongere kuvugana rero nta uraza n'umwe ntawuraza iyo wumvishe nzi ko biriho kuko n'ubundi hari hari amajwi ahari ndi kugira ngo wenda tuze kuganiraho iyo wumvishe nk'umukozi w'imana usanga uza kuri sosho mediya uzwi yagaraga atari bya bindi eh, nka biriya ubwashize abantu baba bari kuvuga ngo ngumva amajwi ngo yanita pendo nta muntu uri kubihamya neza hmm. nimbaraye nta kimenyetso gifatika na kimwe cyari kiriyo hmm. ariko se nanone mu gihe umuntu yifashe video call cyangwa se agahamagara umuntu kuri whatsapp video hari umukozi w'imana bagakora ibyo bakora ibyo bintu bibyumvishe nzi ko hari ripoti nyinshi ziba zihari mu banyamakuru hari abanyamakuru bohererezwa amafoto na video bakabibika ntibandagaze abo bakozi b'imana mu gihe ibyo bintu ubyumvise kuri mugenzi w'umukozi w'imana eh, ubyakira ute cyangwa se ubyumva ute ngewe mbyakira yuko ari ishyano ryaguye hmm. kandi uwo nguwo turi kwita umukozi w'imana nawe ujya ku mbuga nkoranyambaga akiyita umukozi w'imana atabariwe aba afite izindi mbaraga zimuherekeje kuko bibiri iravuga ngo ntabwo bishoboka yuko imana yashuka umuntu ngo nakore icyaha cyangwa se ngo igire uwo ibyohesha rero ashobora kubivuga mu rurimi rwe kandi umukozi w'imana ariko atari sibyo rero nubwo mwebwe mubahishira hmm. mwe mubahishira nk'abantu ariko imana yo ntabwo izabahishira ese hari abantu baza kuri social media wowe ushobora kukubwira ukambwira ngo ese umukozi w'imana cyane rwose nk'ubu hari umuvandimwe witwa ngo ni pasiteri jisite sibyo mhm. yaje ku mbuga nkoranyambaga ashaka kugaragaza ubusambo bwe ariko ni pasiteri urabyemera ko ari ariyita ariyita impamvu mvuga ko yiyita mm. ni uko ishuri ryamugize pasiteri nge nawe twararyiganye kandi wowe nturi abapasiteri kandi nge sindi abapasiteri ahubwo ufite ishyari ry'uko yabaye poromotidi kandi ari nge wanabyiyanze <laughs> ari nange wabyanze <laughs> eh? n'ubu nshatse nasubira nagenda nkababwira ni noneho mume ya diporome yanjye ufite ishyari ko mwiganye akaba pasiteri we ntabwo ari ryo shyari mfite mm. sibyo none we yaje agaragaza none ko nzi ko abantu afite abantu benshi bamwumva afite abo basengana uramufashe umwambuye ubushumba wagiye gake <laughs> ejo bundi niyo yagiye kwa pasiteri mutesi agiye gusaba imbabazi z'amagambo yamuvuze mhm. mm. ntitwasesenguye izo mbabazi ntiyahise aza ku mbuga nkoranyambaga mm. agahita natwe atuvuga ndetse niba yari yagiye gusaba imbabazi zo kuvuga abantu kuki twe yagarutse atuvuga iyo yicecekera ariko abari gusenya akazu ka satani akazu ka satani yakabana amafaranga noneho nanjye ronje kugasenya kuko nawe ni satani mfite rikodi yiwe <laughs> sibyo y'umukobwa yasabye gusambana nawe videwo kuru aranamusambanye ibyo barabirema ibyo bintu barabirema ntabwo eh, buriya social media bagira gute ibyo bintu hari igihe umuntu abyikorera ntacyo ubwo ni iby'amafaranga nabyo barabihimba sibyo mhm. yabishyizeho nange reka ashyireho ibyo bihimbano bamuhimbiye mhm. abantu babyumve ese si byo se mhm, mhm. pasiteri wenda eh, ngewe muzi kuri sosho mediya muzi eh, umuzi umuziho gato mbere y'ayo mashuri mwiganye muzi ataranaba na pasiteri muzi ataraba n'umudiyakoni mu rusengero ariko ibyo muzi ari umukirisitu usanzwe batanaha n'agatuti mu rusengero mwongera gukubitana yarabaye pasiteri dukubitana narabaye pasiteri hmm. dukubitana yigira yiga bibiriya <laughs> ntabwo yigiye kuba pasiteri twakubitanye yiga bibiriya nk'uko nanjye nari ndi kuyiga noneho tugeze finari hmm. yo kudefanda ya mashuri twize hmm. bahita badukubita umutego wo kuba wo kutugira abapasiteri bashoboye kuwusimbuka ni bya byo kwigira akanyarira se barakora bavuga ngo twiganye ngo kizabonwa ngo kanyarira cyangwa mwarize gutya mu ishuri twicaye hariya kimironko reba uh-huh. hariya kimironko imbere ya simba uh-huh. reba nyuma ya simba mhm. ahiri mm. harimo inzu ya kadasiteri mm. urumva twigiragamo ni n'inzu ya kadasiteri twigiragamo tugahuriramo twese uko twigaga bakatubwira uko babyumva mm. nyuma yaho mu cyumba kiri hirya nanone mhm. hari harimo agatuti badutereragaho kamera wabyumvise mhm. noneho bakatugenera iminsi mu cyumweru buri wese akaba azi ngo kuri uyu munsi aragenda atambutse ijambo ry'imana aveyo ajye kuri radiyo yitwa sana radiyo naho ahatambutse ijambo ry'iki uh-huh. ry'imana kugira ngo bumve ko bya bindi turi kwiga hmm. biri kujyamo noneho ndumva uzi jisite cyane kuba uwo ufite ibimenyetso cyangwa se amajwi cyangwa se amashusho agaragaza ari gusaba umuntu ko bakora imibonano mpuzabitsina hmm. nk'ukuntu bizi nk'umuntu umuzi icyo gihe ntabwo ushobora kumva yarabeshyewe cyangwa urabihamye uvuga ati n'ukuntu muzi n'ubundi twiganye mbona shurashura cyangwa se arabeshyerwa umuvandimwe ahubwo nanjye ibyo ngibyo bimfashije kumumenya kuko nari muzi ntabwo nari nzi ko iryo kosa ryo kumanura ipantaro yarikora muri ibi bihe kuko nari mbizi mu buhamya bwiwe ko hari igihe yageraga hananiwe agasambana kandi ari umukozi w'imana rero nari nzi yuko yakijijwe haze ku mbuga nkoranyambaga ariko nanjye natunguwe no kubona umwana w'umukobwa urimo romani hmm. anyoherereza iyo voyisi arambwira ati jisite mwebwe ntimumuzi reka muguhe ngewe ugize gute umuzi ntubwire uwo ari we utazongera no kwibeshya ngo urimo uramuvuga hmm. ejo utazashiduka yagutaye mu wundi mutego hmm. uvuga ngo ni inshuti yawe ngo ni iki abantu bazi ko adakijijwe nawe bakagufata nk'umupagani kandi uri umukozi w'imana none se ezekiye kubera iki iyo voyisi cyangwa se ibyo bintu babikubwiye nyuma y'uko akuvuze kuki batabikubwiye mbere aho ntitwabyita ko ari ibintu byo eh, uri gushaka ibimenyetso byo kumusebya kubera ko nawe yaraye akubise hasi iyo niyo mpamvu ya mbere hmm. itumye nawe azana ibintu byo mu kwa cumi na kumwe nasobanuye kuri kiranuka tivi mhm. akabizana kubivuga ubu ngubu kandi ubwanjye ari njye wabyishyiriye hanze nyir'ubwite noneho ariko ubona imbere y'uko tujya muri ibyo bintu byose mw'abantu mwarese tukabanza tukumva ibyo bintu ayo majwi ezekera afite kuri telefone yanjye se njye ndabishyiramo njye naranabimubwiye ariko we yarambwiraga ati ezekiyeri ibyo uri kwigira mfite ibizi biti byawe mhm. ndavuga ntabwo icyo ntinya ari biti kuko njye ndabizi neza n'umutima wanjye n'imana nkorera ndi umuhamya wo kwihamiriza ko nta muntu nigeze mpamagara ngo mwaka amafaranga ati ndabifite nzabishyira hanze ntuzabishyire hanze rero mbibonye yabishyize hanze kuko ntari nanazi n'ibyo ari byo nanjye nari nafite n'amatsiko yo kumenya ibyo bintu ibyo ari byo hmm. mu gitondo nibwo nabyumvise ato numva ni ya nkuru ishaje nanjye narinzi ubwo rero nahise nseka ndatembagara njyewe ibyo mfite rero ni uvuga ngo iyo voyisi wayoherejwe mu gitondo ntabwo ari mu gitondo mhm. umunsi wa mbere nza gusesengura ku mbabazi jisite yagiye gusaba pasiteri mutesi mhm. nibwo uyu mwana w'umukobwa wo muri Romani yahise anyandikira ampereza odiye eshatu zikurikirana uretse uyu mwana w'umukobwa hari undi muntu urakubwira uh, wenda kuri jisite amuvugeho nabi hari n'umaze kumpamagara nzamuka hano amaze kumpamagara mu kanya ari he noneho ashobora kuba ari na ubwite noneho hmm. yabikoreye uri hano mu rwanda arambwira nawe yamanuye ijipo se arampamagara arambwira ariko hari igihe byaba ari deriveranse umva se arambwira tezekiye eh? umbabarire rwose ibyo bintu umbabarire kuko birahita binkoraho rero ngewe ntabwo ngiye kubishyira hanze kugira ngo hari abantu babuze urubyaro bisaba ko umukozi w'imana kugira mukorere deliverance abanza kumwaka amafoto yambaye ubusa reka twumve noneho ko abantu mhm. ko deriveranse ari uko ikorwa ubwo niba ari n'uko ikorwa cya gikorwa cy'uko ntemera deliverance bitewe no kwemera kwanjye ubwo nacyo kiraza abantu badukurikiye banze batera udutebe bazimya amaradiyo banza urebe hano bumva aya majwi banza urebe urabibona urabona ko ari wa mbere ubwe wanyandikiye ntabwo ari ngewe urabona ko nimero ntanayisevinze mhm. eh, turahera kuko jisite yaragukomerekeje ariko ndakwinginze nk'umukunzi wawe rekana na jisite kuko jesite urebye misiyo yamuzanye nubwo ari gushinga amatorero ni misiyo yo kubagusha misiyo yo kubagusha rekana na jesite ezekiyeri ikorera imana ni wo musaruro wa mbere mwiza uruta indi misaruro yose iri hano kuri iyi si kandi uko ugiye hariya ukamusubiza bituma ari n'ijambo ribi ryagucika abantu bakakubona nabi ezekiyeri ezekiyeri yerekana na jisite ni jisite akore akoresha igihe cy'iwe afite ariko nawe nzi neza yuko hari igihe iby'iwe bizamenyekana kandi byaranamenyekanye ni uko abantu mukorera ku mashusho mediya cyangwa abantu binjiye mu by'amatorero bagifite amashashi mu maso banahumye ariko jisite mu by'ukuri nimba akorera n'imana arabivangavanga ukuntu ndabyumva koko yakubwiye nabi ariko mbabarira urekane na jesite reka nkubwire zekiyeri jisite apfunyikira abantu arabapfunyikira nubwo aherutse kumanurira nibyo ndabyumva ariko jisite apfunyikira abantu ezekiye ibi bintu ngiye kubikuganiriza singutumye ngo uzajye kubivuga kuri kamera ntabikoze nabivuze ngiye kukubwira jisite uwo ari we noneho nurangiza kumenya jisite uwo ari we uhita ufata n'umwanzuro wo kuvuga ngo kuvuga ku izina jese wimukererwaho wimukererwaho ntuzi imisiyo yamuzanye cyangwa se ufate igihe ujye mu musozi ubwire imana igusobanurire jeste ari umukozi wayo nyabake kuko ukuntu ndi kubona jeste muri iyi minsi araguta mu k'umukara kuko nimba umuntu ajya hariya agafata umuntu akamwambika ubusa agafata pasiteri akamwambika ubusa ejo bundi agenda yaramuherekesheje ngo agiye ngo gukarabya abakecuru ngo ngo muri amerika ngo nimba nabyo azabishobora ngo azabura n'itike ngo imugarura byose twebwe dukurikirana shusho mediya byose tuba tubireba rero izo mbabazi yagiye gusaba pasiteri uwo pasiteri mutesi twese tuba tuzibona uretse nyine ko ntawajya hariya ngo avuge urumva ubu se wagize ngo tutavuga tuzi ibyo tuvuga ezekiye ezekiye mbabarure kane na jesite kandi ubwire na karirusi mureke jesite akore imisiyo yamuzanye imana nimurambirwa izamukura kuri shosho mediya kuko ndabona agiye kubagurisha no gutuma mwambara iki isura mbi niyo gahunda y'uriya mugabo kandi uriya mugabo ntazi nawe ko ibye byamaze kujya bimenyekana urumva ngiye kukubwira iri jambo senga imana igwishurire jisite uwo ari we jisite yahamagaye umuntu w'umudamu umuntu w'umudamu yaramusengeraga umuntu w'umudamu yari inshuti ye uzi imyuka akorana nayo ngewe ubwanjye tugiye kumenyana bwa mbere kumenyana bwa mbere ezekiyeri ngewe narose ngo narwaye ahantu njya nkinyira jisite n'ubwo yego mwemera ngo nk'umukozi w'imana none ngo narwaye mu nzozi mbona ngeze amatwi unyumve umuntu w'umudamu yari inshuti ye ngo n'umugabo we ngo ari inshuti za jisite urumva ko tuba tubabitse kandi tubafite abo mukomeretse imitima aba ari benshi jisite arangije uwo mubyeyi yabuze urubyaro jisite arangije aramuhamagara mu gicuku ari inyuma y'umugabo aryamye n'umugabo aramubwira ngo byuka ngo imana kuntumyeho reka ngo uhereze ukuri rw'ukuntu ushobora kuba waceceka kuri jisite atazakugwisha ezekiyeri aramubwira ngo najye mu kindi cyumba umugore yambaye ubusa buri buri uko yakavutse urumva aramubwira ngo nishyire intoki mu gitsina ajye yishyura urutoki mu gitsina nk'uri kwirongora ngo niyikore ku mabere umugore akikora ku mabere yarangiza ngo ushyire urutoki mu gitsina umugore kuri videwo koru umugore aramurongora umva ni nko kumurongora njye nabifashe nk'aho ari kumurongora urumva ezekiyeri imana yatumye jisite ngo bwira uwo mugore abyuke inyuma y'umugabo we amujyane mu kindi cyumba kuri videwo ukora murongozi intoki ni imana yahe ni iyihe mana ko twese twabyirukiye mu gakiza ko twasengaga iyo wabonaga ikibazo ku muntu w'umudamu wenda akeneye gukorerwa redivuranse ko wamutumaga w'umudiyakoni w'umudamu akaba ari wenda umujyana mu mazi cyangwa umukorera ibyo amukorera byari ngombwa kugira ngo jisita arongore umugore kuri videwo kore wabo kandi avuga ngo ni uw'inshuti kandi nyuma yaho nyine yaje no kujya amuteta ashaka ngo kumurongora kandi yararangije no kumurongora kera reka nkubwire jisite uwariwe singutumye ngo uzabivuge kuri kamera ibiganiro byose ukora ndabizi singutumye ngo uzajye kuvuga kuri kamera atazajya kunsengera mu butayu ngo apfa dore nibereye imahanga cyangwa akanantuma n'ibindi bintu n'iyo myuka yabo utamenya ugasanga nisigiye utwana twanjye singutumye ngende kuguhanura nk'umukozi w'imana nabonye ko uri umukozi w'imana ezekiyeri kandi ndi kuguhanura ngira ngo uce ubwenge umenye abantu muri kumwe ku mashusho media. ngewe ubwanjye namuteyeho urwenya namugane nzaza nzaza udushingira ushakire fiyanse arangiza arambwira ati urashaka undi fiyanse nanjye mpare ibyo yankoreye ibyo yankoreye tinyuka wumva umuntu akubwira ngo duhane igihango kandi ngende imahanga wari mu gihugu igihango rero cyo kuri telefone ni igihango nyabaki yashakaga ko mwamburira ubusa kuri video koro ngo duhanye igihango cy'uko tuzashakana kandi afite n'undi mugore urumva atarashakaga kundeba mu magara kandi ari umukozi w'imana atuyoboye muri gurupe utege amatwi wumve atuyoboye muri gurupe rero reka nkubwire mwega nimwe mutaratahura jisite rero abantu benshi baramutahura rero ezekiyeri ntega amatwi ndi nka mushiki wawe mbabarira ijambo ryo kuvuga kuri jise urireke ntuzi imyuka yamutumye ntuzi imyuka akorana nayo ngewe ubwanjye tujya kumenyana bwa mbere ngeze kuri finari yo gupfa ngo mbona agobotse ahantu mu gashyamba yambaye ukuntu nimba ari ikibando sinibuka nimba ari ikibando yari afite ku rutugu nimba ari isuka asohotse muri ako gashyamba asa nabi ndamubwira ngo jisite mukozi w'imana wasengeye ko ngiye gupfa koko arangije ngo arambwira ngo ahubwo ngo reka nze ngo ukatishirize itike ikugezayo vuba urumva ngewe rero kuri izo nzozi nahise nkeka jisite kandi koko bwarakeye mu gitondo ndamuhamagara muhamagaye jisite wasengeye jisite naraye nkuroseho gutya na gutya nibwo yasengeye ari mu masengesho arangije arambwira ngo ninohereze ituro ngo kugira ngo imana ngo inkorere ibyo inkorera ngo ituro ngo narizanye urumva ngo naryohereje ngewe rero nanjye sinjya nkorwamo ndamubwira ntizaharyohereza kuva icyo gihe ntabwo yongeye kumvugisha jisite kubera ko ntamuhaye iki ituro ejo bundi yampaye ubuhanuzi twari tumaze n'igihe tutavugana ngewe naramwihoreye ntabwo ntimuvugisha arangije kumpereza ubuhanuzi urumva yabumpaye nk'iminota itatu irangiye aribwo agiye gukora kiriya giterane ahita nyuma y'iminota nk'ibiri ahita anyohereza voyisi imbwira ngo ninohereze amafaranga ngo agiye gukora ngo ituro ngo agiye gukora igiterane mu cyo kugira ese ubwo ngubwo byari ngombwa kugira ngo mperaze ubuhanuzi n'ubuhanuzi ntarabwakira ngo nabwumve ahita agerekaho ngo ninohereze amafaranga kandi buri muntu abo yariye bitanu abo yari utekereza umuntu w'umugabo uvuga ngo ni umushumba ufata n'ituro rya bitanu ariko urirya indushyi indushyi rero nimba mutaramenya izi jisite araje abagwishe araje abagwishe niba mwari no mu murongo muyobe wamba ukareka jisite unyumve ndakwiyamye sinshaka uzajya kubivuga kuri kamera azahita abyumva nabyumva uzatuma nanjye bingiraho ingaruka ntawamenya imyuka bakorera iyo ari yo kandi niba ari imana tuzabimenya ko koko akorera imana ariko mbabarira izina zihita rikuve mu kanwa ukore ibindi imana yaguhamagariye ntabwo izatuma batakureba cyangwa tutakumva ayiwe reka turekere ibyo ngibyo ayiwe witeka we reka turekere <laughs> uyu mudamu mbere y'uko dukomeza banza umusengere isengesho musenge yego iterabwoba ry'abadayimoni mhm. niyo mpamvu nanjye mubwiye mufite agaciro ku buzima bwe ntabwo jisita afite imbaraga zo kuzamura isengesho ryakwica uyu mudamu kuko uyu mudamu ikintu akoze afashije imana mbese abaye eh, nk'uriya muhungu wabonye umwisirayeli asambanira mu ihema ry'ibonanira akamwica Mose yashatse guhorera urwo rupfu imana iravuga ngo ntumukozeho ikiganza icyo akoze nanjye nagikora ndamutse mpibereye ihita ikura mu giga mu bisiraheli rero nubwo jisite yari yarakubeshye kuzakurongora humura imana iguhaye umugabo wawe utazirirwa mukiranye ibyo mbikubwiye nk'umukozi w'imana mugenzi wawe naho kuba warayampaye hmm. ni nk'uko nanjye uwamuhaye ariya yashakaga ko yashyira hanze kuba yanyashyize hanze nuko nagira ngo ngaragaze igisambi icyo ari cyo noneho abadukurikiye hano bumve ngo ezekiyeri n'uyu jisite n'uyu bahite batudetaya badushyire mu byiciro njye nta kibazo wowe wasabye amafaranga we yasabye ku bintu yasabye igitsina byose yabisabye eh? byose abisaba byose we uwasabye igitsina anamusaba n'amafaranga eh, eh, ibi bintu birakomeye nubwo turi guseka ibi bintu birakomeye yesu ashimwe pasita claude pasita claude ndagushuhuje mu izina rya yesu wari uyibana bane nawe wahindukira hano ku bantu naza dupetere mm? rwose ngwino usuhuza abantu ngwino ngwino hmm? egera hano usuhuza abantu <laughs> bari bagukumva uba urizi ikintu kinteye ubwoba hmm. pasitagiste hmm. nkunda kumubona hano ntabwo ndakorana nawe ikiganiro na rimwe ariko ikintu kinteye ubwoba gusambanyiriza umugore ufite umugabo eh. <laughs> atari ukuvuga ngo ni umukobwa eh, ni umusingo cyangwa ni umupfakazi umugore ufite umugabo ukamubyutsa ku mugabo we hmm. eh? amahoro y'imana umeze neza waripfishije ariko ngo wabeshye ko wapfushije abana nibyo turiho mushumba nibyo turiho rwose ngo bimeze bite ntabwo ndi mu ngo jisite hmm. yarongoye umuntu kuri vidiyo koro umugore w'umugabo baca umugani mu kinyarwanda eh. ni nkubisi y'amabyi irayitarukiriza <laughs> iyo atazana amajwi na vitari umuntu uzi ubuzekeri nawe ntabwo yari kuzana ibi urumva bibaye kimwe kuri kimwe eh. aha nta warega undi jisita niwe munyamakosa wa mbere ni nawe aje ayunga mu byo jisita yakoze ubu rero ntawe ufite ikirego muri abo bose eh. eh. nkubisi y'amabyi irayitarukiza kuko umunyarwanda yavuze ni ukubera ukwandi ikindi hmm. jisite naramuburiye njye nabimubwiye kuva kera ndamubwira hmm. ndamubwira rero buriya ntabwo bikwiriye wafunguye caca gufungura mhm. church nk'umukozi w'imana hari amagambo utaba ukigomba kuvuga nk'umukozi w'imana wabaga kuri YouTube ukavuga ugahangana nabyo kwa mutesi ibiki ikindi cya ndamubaza ntese ko wagiye kwa mutesi kwavuze ko ari indaya ukavuga ko yapapuje umugabo waba yapapuje abagore w'abandi umugabo ukavuga ko imana itabyemera atazabana rusagara ibi nibi nibi nibi nibi nibi nibi kandi mukaba mwarajyanye indabo gusa indabo zikuraho ibyo abantu bumvise mu mitwe yabo none dore ibije rero ubu arabwira umugore amubwira ngo amusengere yarangiza ngo parapara ubwo ngewe nzakora ikiganiro cyanjye cyihariye sinshaka kubyinjiramo inyuma urakoze <laughs> arakoze cyane arakoze cyane yego yego bizaba hmm. karo hmm. ngira ngo ibi bintu ntabwo bisanzwe we wumiwe ubyumvishe ute ko nawe ngira ngo ni ubwa mbere ubyumvise ibintu ntabwo narenze yuko nk'umuntu ushobora kuba wataka kuri kamera agakubita nta mpuhwe ashobora guca inyuma mu gikari akarongora abantu akajya gushaka gusambanya abantu bangahe urumva umwe ni mbere umwe yasambanije kuri videwo kore umugore w'umugabo nyuma uwo nawe ngo ashaka kugira ngo amenye uwo ari we aramuhamagara ati nsengera imana nk’umugabo mm. atari ko undi mugabo ushaka ni uwuhe ariko ubwo reka mbanze byumve gusambana kuri videwo koru ubwo nawe yari yarambuye bombi barambura bose barambura <laughs> none se si ugusambanana uyu mugore wampaye aya makuru uyu mugore eh. yari yiteguye kuzarongorana na jisite nyuma y'imyaka itanu iri imbere umugore amaze umugore wa jisite hmm. amaze gupfa harya jisite bagira umugore babana ntega amatwi jisite agira umugore babana wa mugore wa jisite ntuvuge ko ngusenyeye urugo pasiteri korode we aravuze ngo inkubisi y'amabyi irayitarukiriza wanyumvise mm. uyu jisite yaje yataka abandi mm. yatatse mutesi amuhindura iki indaya ku karubanda uranyumva nyuma yaho abikinamo tirike asubira inyuma mm-hmm. ati mubyeyi umbabariye nakubabazanyije n'abana bawe akira ururabo nk'impongano z'imbabazi ngewe na karosi turicara nk'abakozi b'imana turaje turavuga ngo izi mbabazi jisite yasabye ni iz'uburyarya kubera ukunuku kunuku iyo zitaza kuba iz'uburyarya ntaba yitwaje kamera kamera yitwaje ntirimo kamera y'aho yasebereje mutesi yaza kuba yayijyanye aho twari kuvuga ati wawu ashatse no kwereka abo yasebeje ababyumvise yitwaje izindi kamera tumaze kubisesengura jisita abibonye satana bamutuye mu mutego wo kugaruka kwisobanura ahita ajya ku izina rya karosi aramuharabika ajya kurya ezakiyeri araharabika kandi twebwe icyo twarebagaho zari imbabazi karosi bamuharabitse ibiki karosi abyivugire abantu bataza kuba ko ari njyewe ubimuharabitse ibyamuharabitse hmm. yavuze ngo nasambanye na berize Eh, berize wawundi wawe eh, ngo nibye ngo berize ngo ndangije mhm. ngo ndanamusambanye berize umwe tw'abana mutarajya kure eh. mumaze n'uwitwaga muru wajyanye ngo kwa mutesi gupfukama wahanuye ubuhanuzi bw'ibinyoma ngo mutesi aratwite damura ari hehe ukimbaze nayo ntacyo ndayashyiraho nge naribi sibyo bareka kutwangiriza amazina mm. urumva badukina se waje ukicara hano ntacyo reka tugakubitira ikinyoma hareba inzega <laughs> uretse impamvu y'ibi mm. sibyo korode mm-hmm. ari mu bantu bitwawe mu mutwe ndetse anavugwa na jisite ariko ibintu jisite yagiye hanura kuri ba Moriki ntabwo mwigeze mubisesengura hano mu mbuga nkoranyambaga kandi nawe yari yavangiwe ibyo yahanuye kuri peresikide na erese ko batazashakana yabivugiye ku Memburo tivi ntawigeze yicara hano ngo abisesengure na Vitara bimubajije babica hejuru eh, ntabwo ari umusitari buretse kuba atari umusitari se bisobanuye yuko ibyo akoze mu bitwenge yaba umusitari eh? Eh? Eh? ntabwo ari umusitari cyane ubu ngubu ibi ngibi kuba ntacyo reka dukomeze mhm. abantu baranayabonye no ku memburo nabonye bandika komenti uravuga ati aha urakotoye mhm. ezekiyeri ibi bintu yabivuze imbere kuri kiranuka tivi no ku nzozi zacu TV byaravuzwe ngewe ejo bundi nibwo yambwiraga yari ari kuntera ubwoba cyane ambwira ngo mfite amawudiyo yawe ngo jye vitari hari ibintu dufite ngo dushaka gushyira hanze urakoze ndangije ndamubwira ni jisite ibyo uri gukina nabyo ntabyo uzi ugenda ushyira hanze ayo mawudiyo yawe uvuga ufite nta bwoba mfite ayo mfite yawe ndayashyira hanze mpita nanafata odi imwe ndayimwoherereza kugira ngo yumve ko nari kumutera abantu muri izi ngizi numvishije abantu hmm. kugira ngo yumve ko nari kumutera ubwoba njye ndi kuvuga ibyo mfite wabyumvise mhm. iyo odiyo arayumva cati z'ibyo twacatinze hano zirahari amubwira ngo ngo agiye kuvuga ndavuga ntigenda sibyo iyo diyo rero kuba ngiye nyishyize hanze nyishyize hanze kubera ko nabyakire nanjye bikambabaza wabyumvise ese ubu ukoze eh, bya bintu tuba tuvuga ngo aho umugabo aguye undi arenze utwatsi we akoze hasi anyibutsa ibuye mm. eh, nicyo we yakoze nanone akandi kantu abantu eh. bakumva mm. akandi kabazo ngize mm. muri byo numvise uwo mugore uwo mugore avuga ngo ntuzabishyire kuri kamera nyakuri mm-hmm. gusa ko navuga ah, mm-hmm. uyu ni umunyamakuru kandi umunyamakuru byanze bikunze kumuha inkuru bubizi ko izajya hanze nyine kandi none haya ni amakuru hmm. uh, atari ayo kubika kubera ko kugira ngo hagire abantu baburirwa cyangwa se abandi bazaza gutanga ubuhamya nabo bibabaho none se uyu mugore babyukiriza umugabo uyu mugabo babyukiriza umugore uyu mugabo rero reka nkubwire uyu mugabo babyukiriza umugore kandi inshuti yarabasengeraga bombi kandi yamubyutsaga mu buryo umugabo atazi sibyo akavuga ati kugira ngo ubyare imana yambwiye ngo ishyira intoki muri dushe wabuze mu cyumba eh, kugira ngo abyare mu kindi cyumba ngo akuremo imyenda yose uyu mugore niba mubyumvise aravuze ngo iyo mana barokore hmm. ishobora kubwira umuhanuzi ngo nabwire runaka ngo nabyuke niyihe harya deriviranse ikorwa ite ntabyonze ubwo singira ngo ni muri ubwo buryo yari ari gukora deriviranse yari ari kwirukana abazimu ese deriviranse bivuze ko afata umugore w'undi mugabo samu widefanda ibitadefandwa hari hmm? aho imana ivuga ati fata igitsina cyawe ugishyire mu cyuriya mugore yabivugiye ndi kubaza nyine iyo mana yabivugiye iri jambo se jambo ryanditse ndi kubaza ngo hari aho biri ko nzi ko bamwe muri mwe babikora uyu niwe ubikora niwe wabaza hamagara jisite mu kiganiro ubimubaze <laughs> ni umwe muri muhamagare mu kiganiro umubaze ko bikora mm. reka niba wagize irari bwira uwo warigiriye musambane ariko utabishyizemo imana mm, imana irambwiye ngo kugira ubyare icyo kintu wacyumva ukagitwikira umukozi w'imana itumbarira umubare w'abantu ari kugwisha twe tutazi ikosa ririmo ni uko yarongoye umugore w'abandi kandi akamurongora kuri amurongoye videwo kuru anamurongora mu bikorwa niba wabyumvise neza mu bikorwa gutese barahuye se ntabwo ubyumvise abango kandi amakuru mfite nuko yari yarananangije no kumurongora nongere nyisubizemo bahuriye hese oya ukuntu ubikora avuga urayumva neza mm. uretse ubanza uyumve neza nongere nyisubizemo samu mwagiye muri kakudefandi bivuga za urumva ko tuba tubabitse kandi tubafite abo mukomeretse imitima aba ari benshi jisite arangije uwo mubyeyi yabuze urubyaro jisite arangije aramuhamagara mu gicuku ari inyuma y'umugabo aryamye n'umugabo aramubwira ngo byuka ngo imana ikunyeho reka ngo ukuri bw'ukuntu ushobora kuba waceceka kuri jisite atazakugwisha ezekiyeri aramubwira ngo najye mu kindi cyumba umugore yambaye ubusa buri buri uko yakavutse urumva aramubwira ngo nishyire intoki mu gitsina ajye yishyura urutoki mu gitsina nk'uri kwirongora ngo niyikore ku mabere umugore akikora ku mabere yarangiza ngo shyira urutoki mu gitsina uwo kuri videwo koru umugore aramurongora umva ni nko kumurongora njye nabifashe nk'aho ari kumurongora urumva ezekiyeri imana yatumye jisite ngo bwira uwo mugore abyuke inyuma y'umugabo we amujyane mu kindi cyumba kuri video ukora murongozi intoki ni imana yahe ni iyihe mana ko twese twabyirukiye mu gakiza ko twasengaga iyo wabonaga ikibazo ku muntu w'umudamu wenda akeneye gukorerwa redivuranse ko wamutumaga w'umudiyakoni w'umudamu akaba ari wenda umujyana mu mazi cyangwa umukorera ibyo amukorera byari ngombwa kugira ngo jisita arongore umugore kuri videwo kore wabo kandi avuga ngo ni uw'inshuti kandi nyuma yaho nyine yaje no kujya amuteta ashaka ngo kumurongora jisita ari kwera mwazumvise ibi bintu ntabwo byakoreka abantu benshi mu gihe uyu mudamu avuga ko yanamuhanuriraga ibintu bigasohora kandi bigiye no kwicisha umugore wa jisite mm. kugira ngo jisite abone uko arongora uyu nguyu ninde watanze ubwo buhanuzi ni wabwitangiye eh. yahanuriye umudamu uri hanze aramubwira ati tuzabana imana igiye kwica umugore wanjye kandebe ko iyo odiyo nyifite bya bintu uzi ko bikaze kandebe ko nyifite eh? inkubisi y'amabyi kandebe eh. ko nyifite mwana mba numiwe nicaye kuri kamera pe rega nuvuga abandi ntuzakeke yuko we bazakorohera umunsi baje Hmm. Hmm. umunsi baje bazaza baje reka ndebe ko nyifite ihera tumva nayo nayirekodinze irihe ko twari turi kuvugana bisanzwe ariko nkayirekodinga imizigo yari kumbwira ngo itandagara ubundi ubikore ubundi tube duhanye igihango hmm. none rero iyo numvise nyine ari kubavugiraho mwese mwita ni ubwo natega indege ngahita nza kumwanika nkamwambikira imisango ariko arabeshya aragiye imana izamushyira wagize ubwoba yuko ngo azakwica ngo azagusengera ugapfa eh, wakwera ukuntu naraye cyangwa naraye nsengeye ndetse hmm. naraye inzoka z'amabara inzoka z'amabara umva iri joro nageze sinzira nabyutse saa kumi n'imwe ebyiri nashakaga ko ubukoko bye nageze sinzira navuze ati wa muzimu arongera aranteye n'ubundi kuko mm. njyewe nubwo njyewe ntagira akamanurira ariko jisite ndamukemanga kubera navuga ko ari ngiyerekwa namugizeho bwa mbere na neza mm. wazabana ukamutwara gake niko wazongera ukamutwara gake hanyuma akakumpera ifoto yiwe yambaye ubusa ukayiba ifoto yiwe iyi cyambaye ubusa ntabwo tukibwira ko twahise twahise twahana burundu burundu burundu ahangana ze ku buryo utako utako ni gakarima Ah. zekeri nawe ari mu bakoze ubushukanyi bw'ubugambanyi <laughs> yaka ifoto <laughs> ifoto y'umugabo mugenzi wawe yambaye ubusa ngo uyikoze ikibundi k'ibintu ari bibiri none se eh? umwanike umushyire <laughs> we ko yatse eh? Eh? yego nyine mbese urumva uyu mukobwa ni ukuvuga ngo hmm. niba ari umukobwa niba ari n'umudamu nawe iyo ayima yari kumpiya jisite nawe bose bambaranye ubusa ariko uzigwa zombi ariko ubwo si wafata none se kuki jisite ifoto y'umugore w'abandi kandi nawe uvuga ko ukijijwe ufite n'umugore wambaye ubusa hmm. urahari ibyo ufite se eh. hari amafoto ufite iki shyira hasi kubita akazu ka dayimoni reka utwo mbe nuretse kugira ngo yongere agaruke azutse umutwe eh. urumva hari igihe umuntu asamba ariko agasamba yegura umutwe gutyo yegura umutwe agira ngo yereke abantu atari muri kumbona ko byibura ndi gupfa mwangiriwe mukangeza kwa muganga ako niko ndindiriye eh. noneho nako nkakazana rumeze gutya ruri <laughs> gushyana inkoyoyo ahakane nazo nsembure buhoro buhoro aha reka mbe mugiriye ibanga ntabwo ari ubwa mbere eh, dukoze ikiganiro karo hmm. twigeze tugikoraho n'ubundi bwashize hari umuntu navuze we woherezaga amafoto n'ibiki kandi nabwo ndayifitiye eh, noneho videwo ndayifite ari gusambana live eh, eh, hari ubwo agera ngo ni biriya muzamo mutwika ngo ni ngo ibiki biriya ni bitari na shuwa ibaze noneho amafoto nta n'ahantu yahera bihakana aya mafoto tuyashyiremo tuyabereke ikibazo ni uko YouTube bitabyemera iyo <laughs> yabyemera batari guhita bakubita akantuza nari guhita nkubitaho ariko nanone ubundi rugahana eh, inkoyo kubera iki nk'abakozi b'imana mutabikira mugenzi wanyu ibanga ko nta wamenya ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara mw'abantu mwe kubera iki ariko eh? gake eh. tubwizanye ukuri umuntu ubwe ntiyigeze yifuza kuvuga ngo iri banga rya ezekiyeri yaribitse guhera bibiri bibiri na makumyabiri na kabiri yego bibiri makumyabiri na kabiri nibwo ngo yabyakire mu kwa cumi na kumwe sibyo yari abibitse yego mhm. mu gihe ngewe mbyakiriye ejo bundi nta n'iminsi ine ishize mbyakiriye yagiye kuri mediya ajya kuvuga mhm. numvise ngo hari n'ibindi bafite njye nababwiye ntibyo mufite byanjye ibyo mufite byanjye mubishyire hanze ari byo vitari afite nabishyire hanze eh, harya ubwo vitari nawe muri eh? njye icyo mbwira vitari ibyo wowe vitari ufite eh. shyira hanze mhm. wabyumvise kubera ko jisite ni umwana wawe uri kuvuga ko vitari na jisite bombi bafatanyije none ko namuhamagaye ntingiye gukora konferensi ari hehe ari hehe kandi se vitari ntabwo mu gicanwa nyine namuhamagaye sibyo ndamubwira ngiye gukora conference ndi muri ararume mhm. arihe fitari eh. aracyari kumwe na pucuri ntose ni ngombwa muri iyi mbeho ngo aze sha jya uvuga eh? amakuru ufite <laughs> ibyo nabyo uretse gato eh? Eh? nabyo bizajya hanze uko umuntu agenda agukirigita gake niko ugenda uzana amakuru bivuga ngo no kuri vitari ufite amakuru uretse gato aya mbikiye si inyazi nawe hari ayo umubikiye ndanayamenya ari uko ayashyize hanze ayo nanjye mubikiye ndayazi nawe arayamenya ari uko nyashyize awuti dore ibintu ese ni ukuvuga ngo jisite na vitari ubwami bumwe muri mm. ubwo rero ngiye icyo nshaka ntabwo yaza kamera ugiye kumusebya kamera urakoze cyane eh. none se ko ngiye yayiteye bari kunse ntabwo muri mu ikipe imwe nyine hmm? njye rero nari nzi ko turi mu ikipe imwe ariko iyi konferensi isi mm. ikipe ndimo <laughs> isinyereka ikipe ndimo eh? isi abo turi kumwe iyi konferensi gusa imana dore na koroderi inshuti yanjye ariko bari kumuvugaho ndamwataka no kujya kumureba ari gukora ibikorwa byiza nkongera nkagaruka <laughs> tugakora ibikorwa byiza kongera akagaruka mu kibuga nuko nguko ibintu biba bigomba kugenda ibintu Uh, byo kugira wenda reka reka tugaruke kuko ibi bintu wenda nubwo turi guseka ariko birashimishije kuko birababaje cyane kubera ko murabizi ko abantu benshi batinya abahanuzi hmm. baranabubaha hmm. uriya mugore ku ruhande rumwe wavuga ngo yakoze ibintu bidakwiriye hmm. reka mbyite ko yakoze ibintu by'umwanda cyangwa se ubugoryi ariko se nanone ko hari ahantu umukozi w'imana waguhanuriye ibintu ukabona birasohotse cyangwa akakubwira ku bintu ukumva bihuye n'ubuzima bwawe inshuro nyinshi abasigaye asigaye agutwara nk'uko ushaka ko uhita uvuga ati ni imana imurimo niyo iri kubimubwira mm. cyane cyane mu bantu baba badakomeye mu mwuka abadukurikira kuri social media hano kuri izi mbuga nkoranyambaga mm. basengera mu matorero atandukanye ifite imyemerere itandukanye hari umukatolike utazi imvugo y'imana uranyumva yego rero nuyobera kuri uyu muntu utazi imvugo y'imana mm. arahita yubaha ibyo uri kugira gute kumubwira ikosa ntabwo ari iry'aba bagore bombi uranyumva ikosa eh, ni reka turebe uyu mugore wabyutse inyuma y'umugabo we akajya mu cyumba akiyambura bagasambana nk'uko yabivugaga na jisite mm. hari ikosa afite ngewe ku giti cyanjye mm. ikosa afite uko yabyutse inyuma y'umugabo we atamubwiye ariko yumviye uwo yari yibeshye azi ko ari mwuka wera uri kumukorera umwuka <laughs> wera yambura eh? umuntu ubusa se niba tubuza gusambana hmm. urumva ashyigikiye ko abantu bamburana ubusa ndi kubibara mu buryo bwa deliverance bugezweho deliverance se yo kuri telefone yo mu cyumba nijoro ubwo nibwo buryo bugezweho nyine hasi ubundi ubu jisite we yari ari mu kihe <laughs> akuntu yari yiyambuye <laughs> rero uba wabwira umuntu abantu biyambuye kuri videwo uba wabwira umuntu uti ku mabere utiyambuye ariko uyu mudamu njye ntabwo nzamushyira hanze wahuye n'aka karengane ni ukuri komera cyane aza atwandikire atwandikire ntabwo tuzamushyira hanze unyandikire nimba wumva koko ko dushobora kuguhuza hari abakozi b'imana ba nyabo baracyahari bagusengere bagukuremo iyo myuka mibi bagusizemo mu izina rya Yesu yewe uyu hmm? muvandimwe ariko Ezekiel mu kanya numvishe hari uwari ugarutse kuri Vitali nk'umuntu w'inshuti yawe kandi mu by'ukuri mu minsi ishize twabonye yigisha ijambo ry'Imana cyane ku Mpemburo TV abantu bagafashwa ukabona n'ibintu byiza aho ntiwaba ushatse kumuharabika ko yaba ahishira jisite nk'akazu kabi kandi ari umukozi w'Imana uvuga ijambo ry'Imana rya nyaryo bibiri iravuga ngo uko ubonye umujura wishimira kwicarana nawe wifatanya n'abasambanyi hmm. ibyo urabikora nka kuyora ukibwira yuko mwanye nawe ariko nzaguhana mbikira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana vitari jisite mu giterane ntabwo yari ari kutwakira nk'abakozi b'imana bakomeye wari uzi ko ibi ngibi yabikoze <laughs> ako vitari ni umunyamakuru bayidawe ku rundi ruhande ni umunyamakuru umunyamakuru ubogama njye ntabwo njye twakorana hmm. namwihamaganirwa ino mhm. muri conference jisite wamutereye kamera yo kukusanya ibizibiti ngwino nanjye nguhe ibizibiti mfite mm. arihe ntabwo yaje urakoze yagize ikibazo eh, ibyo nta kibazo kandi bafite ibindi bizibiti babitse si byo ndindiriye se nanjye ubundi kugira ngo ibyo eh. mfite nabyo ngire sinakubwiye ko hari ibyo mbitse nikubise mukeba njye mukeba mfite ese hari mukeba mfite iyo uri gukubitisha jisite mbese jisite ntiyamubitishije jisite yamubitishije inkoni yari afite jisite ntampamagara nabwo nzaza ntere kamera hari ikibazo se wese nzakwitwaraho umwikoma nta n'undi nzitwaraho umwikoma reka da uko agenda aza niko n'ibindi bigenda biza uko agenda aza niko n'ibindi bigenda biza mm. sibyo ndabizi ko uyu mukobwa yarakaye kuko namubwiye ni noneho jisite yanyatatse ariko niba bashyigikira jisite nawe bazakwataka urumva tuzi abandi bantu bose bateraniraga mu cya hafi abenshi babazi inkuru za berize bazi n'uburyo wowe eh, n'icyumba cy'amasengesho wari uyoboye cy'abacuzi cyangwa se uyoboye mwamufashije cyane eh, ngira ngo ibyo bintu bakabigusebyaho cyangwa se bakabivuga bakavuga ati karosi yasambanyije umwana yareraga reka mbivuge gutyo biriya bintu jisite abivuze kuri wowe hmm? wagize uwuhe mwuka cyangwa se <laughs> ntayerekwa wamugezeho nta gishya mfite hmm. um, kuko maze imyaka makumyabiri nkijijwe ni umwe mhm. muri iyo myaka nahuye na byinshi byabyo by'ibyo buriya uh, uyu munsi kubivuga kwa jesite yagira ngo asembure yagira ngo ndakare rero ntabwo navuga ngo jesite Eh, ndajya kwivuguruza ku byo nasinye bariya baracyari abana banjye na n'ubu ndibaza ntabwo ntabwo eh, dufite n'abantu badukurikiye wenda babashe kutumenya ntabwo waba warabashije gukuza umwana ikuzimu amasengesho ngo ujye kumukorera ibyamfuramba ikindi hmm. ntabwo beriza arusha ubwiza umugore wanjye gifite umugore mwiza ndabivuga atari no gushyashyariza mfite umugore mwiza unyuze korodina wanjye aranyuze eh, aranyuze mba numva iteka ryose uhereye mu bintu byose ibyo nk'ibyo twamaze kubishyira hirya y'amatwi ahubwo icyo dushaka ni ukujya imbere jisite cyo mupfa jisite icyo twapfuye yabonye nicaranye n'uyu mhm. urumva mhm. yabonye nicaranye na ezekiyeri noneho kandi yewe naje n'ababajwe n'uburyo yazaga akubita ba korode kandi korode ni umushumba ariko ngo wanamubeshye umuceri noneho mu bundi buryo <laughs> ndubibaza turi mu kiganiro yari abivuze eh. ikiganiro nijoro yakoze ntacyumvise eh. cyose aravuga ngo ngo twavugaga ngo korode ngo ari umwanzi wacu ngo nyuma ngo noneho ngo habayeho ngo ngo akantu ngo kuko ngo tutazi gutegura inkuru ngo duhita ngo dutegura puranka ngo ntuze ngo yo kuvuga ngo ngo ngo tumushoraho intambara ngo abanzi rero ngo barihuza ngo zekiyeri <laughs> ngo nanjye ngo na korode ubwo ngo duhita twihuza mu kurwanya jisite rero bivuze ngo twebwe ubwacu uwo muceri byewe nawemeye nkwemeye ndibaza twari mu kiganiro na korode mhm. korode aravuga ati nuwo ku mpemburo tivi ni ngewe wawugusabiye ahita ambwira ati karo koko jisita ari mu kiganiro ku mpemburo yavuze ati ahubwo nawe umuhe umuceri wese we ntiwamu umuceri ndavugana umugore wanjye aracuruza aza afate uwo mufuka w'umuceri ahita ambwira ati reka muhamagare ataze kimisagara afata umuceri kandi hiseriye nge jambo bura n'impamvu uzabona intambara ntajya ngira ijambo risohotse mu kanwa genda ryubahiriza niko nteye nk'ubwe ngo yego yego yanjye bari yego hoya kandi nayo ikaba hoya arangije ndibaza yarahise eh, tumuhamaga bamuhamagaye uriya aramubwira ati meze bite amakuru ibi n'ibi n'ibi ariko nanjye nubwo ururimi bavuga ko rwanyereye hmm. ati nawe ururimi rwaranyereye kuri puresekide mhm. ati ndetse namwereka ahantu hose yagiye avangavanga n'izo mbabazi zo kwa muteze rero njye nsubiza icyanjye umuceri narawemeye arangije aravuga ngo ni nkufate noneho njye muhaye umuceri nk'ubufasha yansabye ubufasha ryari yabaye iki yari yansabye ubwo yari ashonje yaransabye hano kuri mm. kamera avuze ngo karosi ngo yavuze ko afite imiceri ngo nanjye ahubwo nawume ngo uwe we sinzawutanga ngo ahubwo ngo nge nzawurya noneho arongerejeho ndaravuga ngo karosi ngo n'ibyo azaba yashyizemo byose bivuze ibirozi ngo nzabirya ngo kuko ijambo ry'imana rivuga ko ngo ngo ngo ngo turye ibyica ntacyo bizadutwara aravuga ngo mfate uwo muceri none imva ikintu yahise avuga yaravuze ngo nimfate uwo muceri ngo nkutegere nako ngo mwicarane kuri moto nkukure iwanjye mu kazi mhm. nkutegere moto nkuzane hano muri ararumye ngo noneho ngo nkuzanishe kumupfukamira no kumusaba imbabazi aho ho harimo n'agasuzuguro rero nyakuri nahise mvuga ninjye ntabwo ndi uwo ndi umukristo kandi koko ndi umukristo kuguha ntibivuze ngo ngewe nzani wenda unze ngo upfukamire nushaka uze tugende nta kamera mpamagara uze ugende ufate umuceri ugende uburyo nk'uko wawusabiye kuri kamera ndibaza ari uko nguko nta bintu ugiye uriya mugabo dupfa ubuzima bwe ndabuzi hari byinshi umuntu aba yumva agenda ntabwo nkunda ibigambo ariko nawe muziho byinshi reka dusoze ngira ngo abadukurikiye eh, harimo ikibazo wari wambaje kuri damuru hmm. Eh, ndumva nta kindi kintu twamurenzaho reka we tumubabarire damuru reka we mubabarire <laughs> ntabwo damuru damuru se umunyamakuru ntabirenze umunyamakuru erega bari ibintu byose bari gukora ese ntabwo ari damuru w'inzozi ntabwo ari damuru w'inzozi tuvi mutaza kumwitirana narengeze ngo ni damuru w'inzozi mm, kereka wenda ah. icyo nashakaga mhm. Eh, icyo nashakaga gusubiza reka wenda tugakine gusa reka tugakine gusa kugira ngo abantu batazajya bagira ngo ibintu nama amazimwe sibyo reka tugakine tujye duca impaka we yagiye kwa mutesi ngo bumve imbabazi mutesi ari gusabwa izo ari zo mureke mbabwire yagiye ejo bundi kwa mutesi mhm. ageze imbere y'igipangu arapfukama ngo imana ishimwe ko ageze imbere y'igipangu cya mutesi arangije imbabazi yasabye ntago zihuye n'iz'ubuhanuzi yahanuye reka rero ngakine mu kumvi evode wari waguhaye igitekerezo eh, arya yari yakiguhaye gute nyine nyine unuza nyine twaricaye turabereka tuvuge ko pasita mutesi atwite ariko atwite inda y'isezerano ariko tukagera turabihisha turabanza dukora ikiganiro kivuga katwite gusa urakoze ntabwo ndi mukozi w'imana akumvise ni akangaka mm, mm, ni umutwitsi numva yarateguraga oke bayidawe ibyo ngibyo byo ni iby'abanyamakuru ibyo mba nanga ni iby'abiyise abakozi b'imana n'iki ngira ngo muri iki kiganiro abantu benshi bakuyemo isomo si n'isomo gusa hari ukuba amaso ibijyanye n'ababahamagara kuri social media ngo musenge musengane ni ukujya mubanza mukafata umwanya mugasaba mwuka wera mugasaba amavuta amavuta akamanuka mu izina rya yesu ibintu bikagenda neza cyane eh, abantu baduha amafaranga nabyo ni ukubyitonda birasaba amaso y'ubushishozi birasaba mwuka wera imana ibakore ku maso ibahumura umuntu naguhamagara ngo mugiye gusengana umuntu uhita uvuga ngo banza irangamuntu yawe nguha amafaranga ngiye mhm. kugushyiraho amafaranga mhm. bakozi b'imana mudukurikiye mhm. mujye mubyitondera hoya amaturo yo muyohereze mwa ah, ah. reka nkubaze hagira umuntu uhagarika ituro mu izina rya amaturo abantu bayatange kuko amaturo akora umurimo w'imana amaturo arubaka mu izina rya yesu amaturo amaturo twayizemo amaturo yara amena ni umushumba ku gatuti k'urugendo nyabuneka umushumba uranyirukanye <laughs> umuntu wahagarika ituro mu izina rya yesu we namurwanya cyane nendaga kuvuga icyo mm. buri wese mm. yimenyera ukuri kw'ibiganiro nagize gute yego n'amajwi nshyize hanze yego hanyuma asubire mu kiganiro bakoze cyakozwe ku mpemburo yumve ajye kurikiranuka ative ajye gushaka ikiganiro kimaze amezi atatu nibiza kuba ngombwa ndaza kuza kugipininga yego bacyumve hanyuma nibarangiza zekere bamushyire muri iki cyiciro ntabwo mbabujije yego ariko noneho n'uyu mwene data nawe bagira ukuntu bamutekezaho kandi bamwitwareho gake icyo nari nkoze kwari ukuza kumusubiza kuko yazanye odiyo nanjye narinje nje kurwanisha indi odiyo imana iha umugisha umuntu wese wa videwo nayo nzazana videwo imana iha umugisha umuntu wese wakurikiye iki kiganiro imana iha umugisha abakunzi bacu abari kureba iki kiganiro abari mu bihe bitaboroheye imana ibongerere kandi ibuzuza imbaraga yumve gusenga kwanyu reka nshimire ezekiyeri murakoze cyane reka nshimire na karosi imana ibakomereze ah, umurimo muri gukora imana ibubahere umwe umugisha kandi ibakomeze ibongera imbaraga muri uru rugendo amena imana ibaha umugisha nawe ndabashimiye